हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काउंट का यूज़ करेंगे काउंट का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ की संख्या को आप गिन पाएंगे और ये यूज़ कैसे करेंगे एक वीडियो के ज़रिए मैं बताऊँगा तो कीप वॉचिंग वीडियो अभी आ रही है